كذا عناوين والأمن العالمي Thank you. J'ai imaginé des jours d'ensemble, Une nuits silencieuse, Je te disais qu'il faut notre celle qui, inévitablement, qu'il faudra faire avec, c'est-à-dire sans lui. J'ai compté tout de même les heures et les automnes, les printemps et les hivers, scrutant le ciel comme d'autres l'invoquent. te disais qu'un poème n'est qu'un poème, une mesure qu'une mesure, un mouvement qu'un mouvement, une brise qu'une brise, un signe qu'un signe. Tes mains n'en pensaient pas moi, telles des ombres, elles s'agitaient. Tu te disais aussi que les nuages sont des messagers, Dormir est cette forme d'oubli, mais il suffisait d'un seul rêve. Café.